It's time time Arthur بس کن بس کن بس کن تمومش کن اون و ویژن به نظرت ما یه زوج عالی نیستیم حالا خونم و من میخوام خودمونو رو باهاش سازهگاه کنم من درچه مفاق میفته in the stark of love that feels me with the ray of the واندا ویژن مینی سریالی اینترنتی آمریکایی است که جک شیفر برای دیزنی پلاس ساخته است و بر اساس شخصیت های مارول کامیکس، واندا ماکسیموف، اسکارلت ویچ و ویژن ساخته شده است. این مجموعه در دنیای سینمایی ماربل تنظیم شده و داستانش را با فیلم های franchise به اشتراک میگذارد. وقایع این سریال پس از فیلم انتقام جویان پایان بازی 2019 رخ می دهد. الیزابت آلسن در نقش واندا ماکسیموف، پل بتانی در نقش ویژن، کت دنینگز در نقش دارسی، راندال پارک در نقش جیمی وو و کاترین هان از جمله بازیگرانی هستند که در سریال ویژن حضور دارند و به ایفای نقش پرداختند. این سریال توسط مارول استودیوز ساخته شده است و مد شیکمن وظیفه کارگردانی این سریال را بر عهده دارد. آرتور بس کن بس کن بس کن تمومش کن واندا و ویژن به نظرت ما یه زوج عالی نیستیم؟ اینجا الان خونم و من میخوام خودمونو باهاش سازگار کنم راستش بکنم همسرم میخواد بگه که ما از... از کجا اومدی؟ کی ازدواج کردی؟ لعنتی چرا؟ داره اتفاق میافته امیدوارم اینجا بهتون خوش بگذره شما دوتا از کجا اومدین؟ چند وقت ازدواج کردین و چرا بچه دار نشدین؟ ما زوج خیلی عجیبی هستیم آه خب، آره فکر نکنم هیچ وقت جای بحث داشته باشیم من مردم؟ نه چرا همچین فکری کردی؟ چون تو مردی؟ star bright, first star I see tonight. Once upon a time, in a magical castle. But these guys... With the wrong princess. The king's daughter was locked away in a tower. Will be my wife. I'm not a piece of property to be traded. I like a girl in lace. You made a promise to me that your daughter... I'm the princess. I underestimated you. I have to save my family. Let's get you ready. Not exactly ladylike behavior. You're still beating hard. I'm used to that. Who are you? I'll never stop until I am holding.